Quiero ser el EU de tu yo. Quiero ser el EU de tu yo. Quiero ser. Es una guacha atrevida, bebé. sé que te duele Pero yo estoy en la misma que no lo admita es puro dolor Por lo menos seguimos haciendo lo otro Pero eso no cura la falta amores que esta Ya ella me iluminó. Yo era el chofer, pero se bajó. Aunque vuelve buscando el calor, la luna no sirve si no existe el sol. Sin oxígeno, uh, a base de alcohol vivo. Si no te tengo, me siento perdido. Gracias a vos sigo. Qué tan difícil es verte, con lo fácil que es atrevida, es una guacha atrevida.